Obrigada por tudo, Alberto. Me dê um abraço. Ai, a gente se vê amanhã, não é? Eu prometo. Bom, agora eu tenho que ir. Não vou demorar. Mariana, meu amor, eu vou acompanhar o Alberto. Obrigada, mãe. Mamãe. Minha querida. りがとう。Ah!